हमारे लिए जानना बेहद दिलचस्प होगा कि केरल सरकार द्वारा लैंगिक समर्थन समानता के समर्थन में आयोजित अयप्पा ज्योति के जवाब में 35 लाख महिलाओं द्वारा मानव दीवार खड़ी कर दी गई 620 किलोमीटर लंबी हाईवे पर यह लंबी दीवार बनी और इसमें 35 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हुई इस आयोजन का उद्देश्य सबरी माता मंदिर में सभी महिलाओं को दर्शन की छूट के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पक्ष में माहौल बनाना था मानव दीवार के तहत केरल के कासरगोड के उत्तरी सिरे से तिरुअनंतपुरम के दक्षिणी सिरे तक लाखों महिलाएं राजमार्गों पर उतर गई और इस कार्यक्रम के पहले हजारों भक्तों ने अयपा ज्योति की मशाल थाम सदियों पुरानी परम्परा कायम रखने की प्रतिज्ञा ली थी लेकिन इसके ठीक विपरीत महिलाओं द्वारा यहाँ पर जो मानव दीवार खड़ी की गई वह विश्व में सबसे लंबी मानव दीवार बन गई है और यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम यूआरएफ द्वारा इस मानव दीवार को विश्व की सबसे लंबी महिला मानव दीवार घोषित किया गया है यह संगठन रोचक विश्व रिकॉर्ड को मान्यता देता है सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा और अंतिम सिरे पर माकपा नेता वृंदा करात भी शामिल हुई इस मानव दीवार के साथ एथलीट्स लेखक एक्टर राजनीतिक तकनीकी सरकारी अफसर और घरेलू महिलाओं ने भी चौदह जिलों से गुजरने वाले राजमार्गों पर मानव दीवार बनाई